deyarli gapirmayman. Sababi aynan Jahongir otajonov sizlarga o'zi shaxsan gapirib o'tadi. Ha, bu arada e, so'zi isboti bo'lishi uchun, ya'ni undan oldingi videoyimda aynan Jahongir otajonov o'sha videoda ko'rishligini, kommentariyani birin-ketin o'qishligini aytib o'tgan edim. Albatta, o'zi ham mana videoda tan oldi. Ya'ni kommentariyalarga albatta kim bo'lishidan qat'iy nazar nazar soladi, o'qiydi. O'shaning uchun bemalol menga bo'ladimi, ota Jonovga bo'ladimi, Yulduz Usmonovaga bo'ladimi, kimga bo'lsa ham kommentariyaga fikrlarni yozib qoldiringlar. Faqat iloji boricha so'kinmagan holatda bo'lsa, oxirgacha o'qiydi o'sha o'qiyotgan odam. O'shaning uchun iloji boricha yetib boradigan qilib yozishingizni tavsiya qilib qolaman. Xo'p, aziz yurtdoshlar, muborak oydamiz. Bu video kengroq tarqalish uchun sizlardan ehson qilishingiz, ya'ni bu videoga bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Agar kimda kim malol kelmasdan bosgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin, qilgan ehsoni Allohim qabul qilsin deb qolaman. Bu orada iltimosim bor aziz yurtdoshlar, kanalda mehmon bo'lsangiz, iltimos, bu kanal sizlar uchun xizmat qiladi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi aynan aytganimdek sizlar uchun ochilgan. Xo'p, aziz yurtdoshlar, demak, ko'p gapirmasdan marhamat videoga o'tamiz. Bugungi video shulardan iborat edi. Sizlar bilan men Muhammadjon Madih bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Rahmat e'tibor uchun.